sejenak pada diriku Tahukah aku di sini selalu menunggumu Pernahkah kau merindukanku Tahukah aku di sini merindukanmu Senyummu yang mempesona Tak akan ku biarkanmu berlalu Terbawa oleh dampingan waktu Lihatlah sejenak pada diriku Pergilah Bila itu pilihanmu Ku tak ingin memaksakan dirimu Tapi ingatlah apa yang ku kata 있어?